两倍，打碗，两倍，白板，三倍，二条，五倍。 红娃娃，三。倍。 谁这？ 对。 两倍，五条，两倍，红中，两倍，二条，两倍。 六倍，耶！十倍，红中，十倍，两倍，红中，四倍，哈哈，选中，六倍，两倍，八万。 四倍，从中。 五条，五倍。 两倍，好歹让我吃一个嘛。 哪里的戏？大家小心，我定台了。五条，两倍。 么事？快点打的！ 凉倍。这班马大木是来不是？等我谂下先。